ですよほとんど。です。膝使っちゃうから。うん、なるほどね。うん 遠いんだよ南は大丈夫さあ残り115ぐらいなんですけどちょっとねつま先下がり、うん、しっかり打たないと右の崖に落ちちゃいますあいい感じ、

超泥。よいしょはいどうもはいまずいあれはなんだか OB な気がする右は右はカッチと OB があるやって よかったね。あったからよかった。右なんか OB なさそうだけどね。あんのかなこれ。頑張っていきます。ね、パー5だからね。無理せず。距離短いから。そうだよね。はい。どこ行ったまっすぐ。内緒バンカー方向。 左の左の。ほんほん。内緒。よかった。2回連続ミスしてません。OK です。走ってきます。いやちょっと距離も、よくわからないけど、140ぐらい。補足した目測目測。あ、そう、150ですよ。空にピンがあると思って。もうどこの方向かわかんなくなっちゃった。 でも戻ってるよ。大丈夫、大丈夫。どうピンの方じゃない大丈夫、大丈夫。手前かな、多分。いいよ。いいミスだよ。乗ったおお、乗ったみたいだよ。すごい。ナイスオン。やったね行くんじゃないまたパー。パー。欲しい。ココロちゃんはアプローチの打ち方を変えたそうです。今までは体を開いて打ってたのを。まっすぐにして。距離だけ。なるほどね。 足が動かなくなったそしたらあ膝使っちゃったもんねあ、トップしたえいいんじゃないえ短いと思うんだけどいやぴったりだよ見えるかなミスしたけどいいミスいやそんなミスな感じしなかったよ打ててうんやっぱ膝使っちゃうからうんなるほどねうん があるね、さあ入れてくださいよどうかな半玉頑張れこれも半玉だと思う、でもこれ入れてボギー切れないあー早い早ね早いんだよ順面順 ダボになっちゃうしっかりねはいナイスダボだナイスうんでもダボやだ ラーマのチャンピオンは違うよ <laughs> 今の方向狙いかな、うん、ちょっと軽く右にドッグレッグしてるからはいじゃあ左の方が片よりもうちょい左 すごいよもうロケーションがね大島コースはね壁が半端ないもうねどれだけ打っていいかわかんない傾斜が強すぎてもうこれ伝わるかなもう本当に90度ですよほとんど、う本当だね頭が上がんないようにはいおうまいうま頭 いて自分のバイザーぶつかった <laughs> ナイス最後最後これで締めたいな下りの順目のスライスパーで締めてくださいパーで締めたいああ出だしに切れたね。でも切れてたね。お先です。